point bashapha kulo mfanekiso bethuni yonke le nto ibhalwe apha ingantoni ingeziqhama but ezi ziqhama apha zinjani zisentoni ezi ziqhama ziqhutyiwe okanye zitheni iyakuthukile mntanam suyenze ngoku xa sihleli apha mntanam senza ntoni siyamamela kutishara ukwazi umtswebo omnye umntanam bona ndichazile ngoba xa utsweba omnye umntana umvisa ntoni laa mntana umtswebayo umvisa kabuhlungu uzawukwazi ufunda isiva kabuhlungu akacingi so kufuna sihlale apha sijonge phi apha kum kutishara ne masiphinde kusijonge apha mntana msinyane enje besithe kaloku apha sibona ntoni yintoni omfanekiso yintoni into mhlophe